ओम श्री ममकोटग्रे नम यादवी सर्वूतेषु शक्ति संस्थित नमस्त नमस्त नमस्त नमो नम it is five thousand two hundred forty six Krishna Jayanti पूर्वांध्र क्षेत्र युद्धम ओके दीज आर द लिपीज़ okay can see 5 2 4 6 okay these are the yogic symbols I described and your uh, what do you call uh, uh, Varun Jahangir Varun Gandhi okay that man is dead okay what do you call uh, जहाँ दस करोड़ को पच्चीस करोड़ को देगा बहत्तर हज़ार रुपया बस बोलता Om Birla okay today's latest newspaper sixteen okay sixteen December two thousand twenty one okay what do you call the bus has fallen uh, near uh, what do you call Eluru Canal Jangareddy Gudem. Ten people are dead. Okay. వంతెన పైనుంచి వాగులోకి ఓకే అండ్ తుర్కముండ కొడుకు Jagan is meeting the what do call governor and what do call his आप मेरा माँ का चांदी शादी का चांदी प्लाट का लेके आप हाँ सीएम को आप वोट देखने के लिए बोलते हैं काशीनाथ हाँ आज तक मेरा पार्टी नहीं बनी जहांगीर राहुल मोदी वारुण गांधी का आप चपरासी पॉपेट प्राइम मिनिस्टर हो हाँ और क्या बोलते हैं ये सोच ईमानदार काम दमदार मगर सब कुछ गपले में मेरा 500 करोड़ रुपए कहाँ है हाँ फिफ्टी थ्री लोग मर गए हैं गैस सिलेंडर फट गया और क्या बोलते हैं हाइती में ठीक है और पचास लोग मर गए अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर बोलता है तुर्कमुंडा कोडको का टाइम्स ऑफ इंडिया आ, और क्या बोलते हैं आप रेलवे स्टेशन की निगरानी कर रहे हो फांसी में आधी रात को आ, हमारा घोड़ा नहीं लाया हमारे लिए लड़की नहीं ढूंढा क्या काम कर रहे हो आप हाँ और लोग एडवर्टाइजमेंट देते जाते हैं तो क्या हुआ ये साले ने द आधार कार्ड बना दिया एक लाख रुपया मेरा फंस गया miracle money H D F C S B I में हाँ एस बी एच में तो आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया భగవాన్ నవరత్నాలు ముండా కొడక వైఎస్ఆర్ జగన్ తొమ్మిది మంది చచ్చారా నైన్ డై in separate incidents in north AP ఉత్తరాంధ్రకు తొమ్మిది మంది చచ్చారు తుర్కముండా కొడక వైఎస్ఆర్ జగన్ ఓకే నవరత్నాల ముండా కొడక తొమ్మిది మంది చచ్చారు ఎల్డర్లీ పెన్షనర్స్ అంట పదమూడు సంవత్సరాల పని అయిపోయింది రా తుర్కముండా కొడక కొద్దిగా కేసీఆర్ గారు తొమ్మిది జిల్లాలు దెంగేశాడు దొంగతనం చేసి మీ ముసలిముండా కొడుకులకి రిటైర్మెంట్ ఉండదు రాజ్యాలు కావాలి ఓటర్ లిస్ట్లోంచి పేర్లు తొలగిస్తారు రెండు సార్లు రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి ఆ, corona this resignation hand over nation అంటే um, Doctors say COVID cases have increased in the past one week. Uh, uh, PM Twitter hacking. Uh, क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो मोदी हाँ इकतीस बुलेट लगे थे क्या बोलते इंदिरा गांधी को जहांगीर राहुल गांधी बोलना हाँ गांधी को तीन बुलेट इंदिरा गांधी को इकतीस out of thirty three bullets fired ऐसे मैं खेती में काम किया आ, हाँ, क्या बोलते हैं आ, हाँ, और आप दस्तखत करके ले रहे हो आ, हाँ, मेरा मेहनत लूट के चोर बोलता है आपको जहांगीर राहुल गांधी हाँ आप आए थे बारह सौ साल पहले मुसलमान बिना बीवियों के घोड़ों पे हाँ राजनाथ सिंह सेवेंटी वन का हो गया मैं सट हाँ रजनीकांत सेवेंटी वन हो गया हाँ मैं सेवेंटी वन में पैदा हुआ ठीक है और सलाह हाँ India one direct war in nineteen seventy one Bengal को तोड़ा वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल किया हाँ और क्या बोलते हैं आज तक कुछ एक पैसा नहीं मेरा बाप का मर्डर करवा दिया कप बाबा रामदेव कपिल देव हाँ तो हाइती में कितना लोग मर गए पचास लोग मर गए हैं ये अंग्रेज़ी अखबार बोलता है आ, हाँ? क्या बोलते आ, कुछ सिलेंडर फट के ठीक है तो वो भी कहीं होनी चाहिए और द टॉर्नेडोज और ripped the U S hundred kill गए सौ मार्क मिल गए मेरे रिश्तेदार बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं ओमिक्रॉन की केस चल रही है लंदन में एक आदमी मर गया हम्म, क्या बोलते हैं वाराणसी स्पिरिचुअल का फुल मालूम है आपको फुल फॉर्म बताओ आप मेरे साथ ज्ञान गोष्ठी करो विन करो I challenge you mister Modi और Jahangir Rahul Gandhi you first see to इथ challenge by giving paying my what call 500 crore immediately online payment करो हाँ और क्या बोलते हैं man strangles sister attempts to kill wife औरत जो है हाँ, वटकायल कोशिश इंदा हाँ? Call Man kills wife during tiff off over celebration तो क्या बोलते हैं ये दस people under home isolation Aadhaar card ने श्री मस्ट फॉर श्रीशैलम दर्शन तो ये हो गया तेरह तारीख को ठीक है और पंद्रह तारीख तक क्या बोलते हैं आपका जो ये है टाइगर निकल गया श्रीसेलम के पास आधार कार्ड की पोल्यूशन की वजह से हाँ कपड़े उतार के मार के मैंने निकाला था हाँ और रोसैया मर गया सला एक कैसी जगन किसी को नमस्ते कर रहा है हाँ उन्नत पाठशाल के माध्यम हाँ? अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है तो साला अंग्रेज़ी भाषा कैसा रह गया अब तक गुलाम अंग्रेज़ों के वॉट इज़ आर्टिकल 343 हाँ और ये साला योगी के खिलाफ योगी भोगी रोगी के खिलाफ वजह तो अमिताभ बच्चन का कोई आईपीएस ऑफिसर लड़ने वाला है ठाकुर आपका राजस्थान का ठाकुर हाँ कितना ड्रामेबाजी चल रही है भाई हाँ आप कब लोग अपने बीवियों को कितने बीवियाँ चाहिए गनी की तरह कब कितना पैसा चाहिए लेकर उड़ जाओ यहाँ से हाँ भारत कब छोड़ोगे आप भारत का बड़ा टुकड़ा इंडिया हाँ स्किलिंग आप चौदह लोग मर गए अभी पूरा तुम्हारा एविडेंस तक आदमी एक बच गया था उसको भी हॉस्पिटल में मार दिए वरुण कैप्टन वरुण को हुँ? आपका हेलीकॉप्टर के क्या अंदर हुआ था मैंने बोला लाखों करोड़ों रुपया लाइसेंस ले लो उसको बचाओ वाइजैग लाओ हाँ और क्या बोलते हैं श्रीपुरम जंक्शन की तरह वहाँ पे पैसा इकट्ठा करने गया था जगन साले का पेपर में आया था हाँ मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोलते डिस्क्लोज किया और तेलुगु पेपर वाला बोलता है हाँ इंडागाटडम इज़ जर्नलिज़म करप्शन का तो तिरुपति में बड़ा कोंडा चिल्वा आ गया मोटा सांप हाँ? क्या बोलते हैं उसको वरुण ग्रुप कैप्टन को मार दिया आप लोगों ने आ, हाँ? और संचेता गजपति राजू ने पैसा ले लिया 53 करोड़ और तेलुगु वाला बोलता है अखबार 53 लोग मर गए हैं हेती की डिज़ास्टर में जो वहाँ पे एक टैंकर फट गया था कहते हाँ So I want uh, President of India, Prime Minister, Finance Minister, Defense Minister to resign with immediate effect uh, and hand over the nation to me, Corona resignation, hand over the nation. Okay. Fight for freedom of Amma Kotagra. ఓం శ్రీం అమ్మ కోట గ్రీన్ నమ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడమే journalism okay that's what Ramana is saying और साला सुप्रीम कोर्ट का केस बदल दिया हम्म ओम श्रीम अम्मा कोटाग्रे नमः okay fight for freedom of अम्मा कोटाग्रा ये देखो ఖనిజాల్లో లైసెన్సింగ్ ఇరవై ఒక్క బ్లాకులు कंपोजिट लाइसेंस जारी की अनुमति अमरावती सर लाइसेंस राज निकल गया बोला आज तक लाइसेंस राज चालू है आ, ना राष्ट्रीय स्तर पर डबल इंजन का धोपड़ी स्मगलिंग प्रोसेस इज ऑन अंग्रेज़ों का विदेशों का आ, और क्या बोलते तामर पुर्ग पर अध्ययनम मंत्री काना बाबू आप लोग जो हो दीमक की तरह सब कुछ खा रहे हो हमारे जिंदगियों को आ, ना पैसा है रुपया है हाँ और अब तक हम इस रुपया से भी नफरत करने लगे फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ अम्मा कोटाग्रा we want freedom of Sanatan Dharma currency to be printed in under our A P okay कल की अवतार निगरानी okay I will show you that piece cut piece क्या चीज़ कट पीस हाँ तो मास्क की ये हटाने के लिए आपने विश्व सुंदरी का कोई मिस यूनिवर्स uh, का थे दिलवा दिया आपका राइट विंग लोग क्या कर रहे हैं ये लोग नंगा दौड़ रहे हैं हाँ कहीं पर तो स्पिरिचुअल का फुल फॉर्म बताना चाहिए और पंडित रविशंकर को आपको हम्म? कहाँ मैं आपको बताऊंगा ये इसमें होगा कहीं पर तो tiger spotted in Srisailam ठीक है ना टाइगर दिख गया आधार कार्ड का तो क्या बोलते इस साले ने आधार कार्ड कंपलसरी किया भगवान के दर्शन में हाँ तो आधार कार्ड के साथ बहता हुआ रे अंग्रेज़ों का गांधी ने जला दिया था आधार कार्ड को 2014 में अभी तक बैठे हो हाँ कंग्रेचुलेशन मिस्टर जगन हाँ क्या बोलते టైగర్ దిగ్గాకత్తే నవరత్నాలు ముండా కొడుకు తొమ్మిది మంది చచ్చారా విశాఖపట్నంలో nine people died in separate incidents in Visakhapatnam Srikakulam districts on Tuesday a sixteen year old student committed షోడశ रसाग्नियोग लिपि शास्त्रम okay jumping into well in Anakapalli पचास साल का हो गया पचास का ओल्ड वुमन जी गंगम्मा गंगा मैया का शुद्धि करेगा गंगा में पानी डालेगा तो हाँ गंगा मर गया into a well and round while drawing water कहते हैं कुएं से पाँच इंच पानी निकल रहा तेरा करंट बिजली का कम्बा कुछ काम नहीं आ रहा एलिमेंचली in Vizag district forty year old man Jesus Christ मर